How's the cat hasn't tried to do anything that? What a kid. Now it's hugging him. Uh-oh. नहीं नहीं नहीं, नहीं के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ <laughs> <laughs> कैसा लगा मेरा मजाक <laughs> नहीं नहीं नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़बड़ नहीं नहीं नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई गड़ <laughs> कैसा लगा मेरा मजाक <laughs>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 फैशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी अभी मजा आएगा ना भिड़ो Ha ha ha! 这个牛连肉我已经吃完了啊，就剩个壳在这。然后大美就直勾勾的盯着，以为这是什么好吃的东西。你想来一口吗？为了消除大美的好奇心，那么这一块就给大美吧。那这块就给你吧，你闻闻看，是不是你想要的？是不是比你的猫粮冻干味道更香？ <laughs> 看来不是你想要的。喂，喂，你不要太过分啊！这是你自己想要的，还买？no! Oh no! Ayan, <laughs> mami. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया शाबाश बेटा तो गया कहाँ भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ऐसा लगा मेरा मजाक oh इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें